なのでまあその私がですね行動してその、まあ、窓口的なその外のですね世の中のですねことがどういうふうになっているのかこういう場合はそのできるのかできないのかということとかですねあのできることとできないことと、ねあの 2種類あるんですけれどもそれに関してそのアイデアとかですねなぜなのかっていうことがですねまたここでですね説明できますので説明するないしはこうした方がいいんじゃないかとかですねあのいうことがですねお話できますのでなのでその行動をしていると いう感じですねあのー、まあ一見無駄に見えるかもしれませんけれども決して無駄ではないなとあのー、そそういうことによってそのまあ意見をですねあのー、言えるということですので あのー、まあ全体的にですね <laughs> いう感じでしょうかなのでこの方法が一番いいっていうねあのー、感じでしょうかねですからそこの画面にですね何も細工していないえー、ことでその非現象 ありえない現象がですねこう定時できる現れてしまうっていうこともあるのでそれは多分その説得力があるのではないかなとそれはもうその一般のその普通の人たちにはできないことがですねその自分を通してその画面に出てしまう っていうことがですね非常にその優位にですね立てるということですのであの外に出てねその人間同士1対1とかまあそのねその中でですねそのこうだって思った発言をしたとしてもそれは通らないのがですねまあ大半なんですね。 <laughs> 世の中というのはですねですがこういうふうにですね個人的にですねあの発信する場があるということでそのねちょっとその特殊なですね方々がまあ数人いるんですよね。うん まあ、写真ですとか、まあ、動画でその発信することができるということですのでですねはいまあそういうその神がかり的なですねその要素がですねこう 入ってきてしまうないしはその取得しできてしまうというその今のその時代ですのであのー、これは本当にですねあのー、素晴らしいチャンスがあのー、ある時代にいるということですね。こう今までにない そのまあことですよねまあもうもうこれこれをそのそういう現象が出てしまっているということはですねあの外の方非常にまずいのではないかなという感じですねうん た方がその経済でその収入ですねまあ儲けるとかですねお金儲けのためにやっている方々これはですねにとってはですね非常にうんねっていうことなんじゃないんでしょうかね。 別に脅してるわけじゃないですけれどもやはりそのレベルという意味でですねあのまあこういうその生命体で、まあ、生きているということはですねその、まあ、自然界とそういうその、まあ、神がかり的な超能力的な超そのあのまあ パワーですよねでも人知を超えたパワーを得ることができる方々がですねまあ出てきていますので本当にですねあのもう、うん、時間はないないんじゃないんでしょうかねあの本当に だってそうですよだって私とか、まあ、そういう同じようなその方々っていうのは真剣に生きてきたんですから本当にもうねそのね真剣に生きてくるそのあのこと柄はですねもう壮絶ですよあのそれなりの 苦労はしてきた方々ですからねまあ当然っていう言い方する方々にとってはあの私なんかにとってはですね当然には思ってないんですよね、まあ、逆に言ったらびっくりしてるぐらいですからねびっくりまああぜんっていうかあえいみたいな感じですから あのー、今今今でもですねその当たり前のように当然のようにですねお仕事をされている方々はあのー、それでいいんですかっていう感じですねうん本当にその真剣さっていうことはですねどれほどその 自然界にとって自然界もそうなんですよね真剣にそのそのお仕事をされているのでもう匹敵するぐらいのでやってきたんでね必死で必死でそのやってきたっていうことですので絶対叶うその叶わないと思いますねそういう方々には。 当たり前のように普通にですねその仕事をしてきた方ないしは未だにそういうあのお仕事をされている方はですね、うん、いけませんよね当然その高次元にもね外このサイクルでもう一回やり直しっていう感じですよね、うん、だと思いますね。 じですよねだからもうねそのなんですかそういうその、まあ、神がかりなというかその力をいただいてしまった方々のですね時代が来るっていうこともあのー、もうもうその方はもう もうその方々はですね訴中です確実にあのー、人間として普通にね皆さん方とその生きていたとしても一生置いたとしても確実にレベルはもう <laughs> 上がりますそれはもう決定ですねなのでその普通にそのいる方々はですねうん、うん さら遅いんでしょうけどかなりその方々に追いつくにはあれですね大変だと思いますねあなのでまああと1年ですね期限は1年ないしは2年2年じゃないかな1年かな1年ですねやっぱり。 それは本当にあのもうあだと思いますねなのでまたこの画面がね白くなってきてるっていうこともですねあの まあぜひぜひですねあの頑張ってみてくださいもう我々はもう頑張ってきましたのでもうこれがねあの結果として分かっているのでうんですねこれは そういうその力をいただくとですねそのできることがですねまたねここのつそのあれ違いますからねあの頭の良さが違いますからねその使いこなし方がですね全然違いますので本当にねその 神の領域のその作成がですねできてしまうという感じですねだからあの東京がその壊滅状態になるなしはその富士山噴火が待っているということもですねその本当にありますのでもう爆弾ですよね爆弾を抱えていると日本も。 今12分ですけれどもあのー、冗談抜きだと思いますね本当にああ まあね、うん、まあ我々次第ではない私次第ではないですしあのそういう方々次第ではないですねもうじゃ回その13分なので、えー、ここまでとりあえず